عن طريق فارس بريكان يمشي بريكان ولا احلى الكره في الاتحاد السعودي قاعد ياخذ ثقه في نفسه في هذه المباراه وقاعد يلعب